welcome to my blog. ay magsasayaw. <laughs> Magsusumba na naman ako guys. Uh, para mabasbawasan na naman yung mga cholesterol ko sa katawan ko. Kasi tumataba na naman ako guys. Kasi sa trabaho lagi po ako uh, kumakain. So, bahay, kailangan pinapawisan. So, ang ginagawa ko naman guys, hindi naman siya everyday. So, minsan twice a week. So, minsan one. Once a week, gano'n. Um, nakasanayan ko na talaga siya guys, pero hindi talaga ako. Um, parang pakiramdam ko, mataba pa rin ako. Pero ano lang, nakamaintain ako sa, ano, sa, sa aking timbang syempre, align ang inuwian ko araw-araw. So, kailangan more energy ako palagi. So, yun ang ginagawa ko para laging active pa rin po yung mga uh, ugat-ugat sa aking katawan. So, pero guys, bagong lahat guys, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung hindi pa po nakapag-subscribe. And, don't forget to click the uh, notification bell para lagi po ako ma-update sa lahat ng aking mga bagong uploads. Then, don't forget to share na rin and like my videos guys. So, ngayon, eto na. Panoorin nyo na ako guys. Sabayan nyo rin ako guys. Let's go! Feel the music of Nick Lawson Wins Club. Mixed Club. Thank you. mobile sounds. Puso kong ito ay nakutong magmahal Sa dapat niyan, sana mobile sounds. Tomorrow.